Pod światło widać ile pszczół lata. Mamy fajną pogodę. Pszczółki sobie wyszły. Zrobić kubkę. prosiłbym się o otwarcie. Tu chyba się dogrzewają na kamieniu. Daszek ściągnąłem. Mamy tutaj odkład y, z linia szczółek Niemka Tu jeszcze mamy podkarmiaczkę. Nie wiem czy widać pszczółki. Kręcą się tam. Są na ostatniej ramce. Jest dobrze. Późno zrobiony odkład, ale sobie radzi. Nie mogę za bardzo doświetlić. Nie mam czym. Nie będę im tu przeszkadzał. Kocyki bardzo dobra sprawa, wyciągają wilgoć. Zajrzymy tutaj, zobaczymy co się dzieje. Pajączki, do widzenia. No jest ich tutaj trochę narobiły sobie gniazd. Na przezimowanie. Zdenerwowała się pszczółka. Mam nadzieję, że nie będą agresywne. Tu jeszcze mamy podkarmiaczkę jako zastwór na końcu. Ale okitowały ładnie. Są tutaj na na ostatniej ramce. O, ładnie tyłkami pokazują niezadowolenie. Wspaniała pszczoła. Mm. <clears throat> To jest cela. Jak widać, no, jest dosyć chłodno. Pomimo ładnej pogody, tak około 10 stopni. Ale, jest, ale ma żądła ładne tutaj wcale nie jest agresywna. Widać, że im się to nie podoba. Nie powinienem w ogóle tu teraz grzebać, ale dla Was zrobiłem wyjątek. Chodzą piękne. O, śliczne pszczółki. No, chowajmy się. Dziewczynki, nikt Wam tu krzywdy nie robi. pięknie pachnie. Ach, to jest ten zapach właśnie. No dziewczynki, chowamy się. Ciao, ciao, bye bye. Żadnej nie stała się krzywda, to najważniejsze. Teraz każda pszczoła jest na wagę złota. Zakrywamy, nie przeszkadzamy dziewczynkom. Zobaczymy szufladę, jak to wygląda. Kilka sztuk jest. ale nisko. Okolicę mam taką ładną w lesie Czekać tylko do wiosny. Nie wychodzą. Zdrowe pszczoły. Tak, żeby mysza nie weszła. przeciągu zimy dojdzie tu jeszcze 15 nowych uli. Może nagramy jakiś filmik, jakie budujemy, jak to wszystko wygląda. No, a na razie się z Wami żegnam. Byle do wiosny, panowie pszczelarze. Byle do wiosny. Tomasz Miodek tam sobie na wakacjach. Fajnie nagrywa. Czekamy na więcej filmików. Każdy ogląda, lubi. No. Może jakąś pszczołę przywiezie. Z wysp indonezyjskich. Albo te wróble adamańskie. Czy andamańskie. Dobra. Ciao, bye bye.